ସବୁଆଡ଼େ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତରଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ତଥା ବହୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ତରଭା ବାପୁଜୀ କ୍ଲବ ନିକଟରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ତରଭା ରଥପଡ଼ା ସୁନାରୀପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ନୂଆପଡ଼ା ଦେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା ସାରା ସହର ଭଗୁଆ ରଙ୍ଗରେ ଝଲସୁଥିବା ବେଳେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ହନୁମାନ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା বিভিন্ন স্থানମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ପଣା ସର୍ବତ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶତାଧିକ ହନୁମାନ ଭକ୍ତ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଦିନ ତମାମ ଆଇଆଇସି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତରଭା ସହରରେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ